ಅದ ಹೆಂಡತಿನ ಮರದಿನ ಬಿಡ್ತಾಣ ನೀವು ಅಂದ್ರಾಕಿನ ನಿತ್ತಲೆ ಸುಡತಾಣ ಹತ್ತ ವರ್ಷ ತಡಿ ಅಂದ್ರು ತಡಿತಾಣ ಒಂದು ಹಡದ ಬಂದರು ನಿನ ಕೈಯ ಹಿಡಿತಾಣ ಅದ ಹೆಂಡತಿನ ಮರದಿನ ಬಿಡ್ತಾಣ ನೀವು ಅಂದ್ರಾಕಿನ ನೆತ್ತಲೆ ಸುಡತಾಣ ಹತ್ತ ವರ್ಷ ತಡಿ ಅಂದ್ರು ತಡಿತಾಣ ಒಂದು ಹಡದ ಬಂದರು ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತಣ ಇಂತಹ ಗೀತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಹೇಳ್ವರ್ nine three five three double five three seven eight one ಮೂರ ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಬರೇ ಮಾತಾಡುದ ಆತ ಸವಿ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂದ ಮಾರಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಕುಂತನಿ ಸೋತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಣಿ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತಾನಂತ ನೀನು ಬಲದ ಮಾತ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡ ಹುಂಚಿ ಗಿಡಕ ಉರುಳ ಹಾಕೊಂಡ ಬೀಳಲೇನ ಜೋತ ನಂಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಗಾತ ಆರ ತಿಂಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೋರಿ ನಿನ್ನ ಪೋಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸ ನೋಡಿ ಹತ್ತೇನಿ ನಾನು ಗಣ್ಣ ಮೈಯಾನ ಸಕ್ಕಿಲಿ ಮಣಿಯವರ ತರಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇನಿ ನೂರರ ಹೆಣ್ಣ ಮಂದಿ ಹಂಗ ಮಾತಾಡುದು ನಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ದಿನಕ ನೂರಾರ ಬಣ್ಣ ನಾ ಹೆಂಗಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರ ಹೇಳತಾನ ನಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ ನಂಬಿಸಿ ಮಣ್ಣ ಅವಣ ಅಣಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳೇನಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾರದಕ್ಕಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರ ಹುಟ್ಟದಂಗ ಬದಲಾ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಮಪ್ಪ ಉದ್ಕಡಿ ಒಯ್ಯತಾಣ ನೀ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಉಲ್ಟ ಗುಡಿ ಸುತ್ತ ಹಾಯತಾಣ ಸಿಗತೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯತಾಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಚುಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರ ನಾನು ಸಾಯತಾಣ ನನ್ನ ದೋಸ್ತರಿಗೆ ಬೇಯತಣ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ರ ಆಗ್ತಾನ ಹುಚ್ಚ ಏನಂಬು ತಿಳಿಸಾಕ ಒಮ್ಮೆರ ಪೋಣ ಹಚ್ಚ ಇಂತಹ ಗೀತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಹೇಳುವರ್ nine three five three double five three seven eight one ನಾನು ನೋಡ್ತಾನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ ಎಷ್ಟ ದಿನ ನೀನು ಶಟ್ಟಿ ಶಾಟಗೋ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಿಂಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ ಬರ್ದ ಇಟ್ಟಗೋ ನೀ ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೀ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಕಟ್ಟಗೋ ಕಟ್ಟಗೋ ಶಾಣೆ ಆಗಕ್ಕಿದ್ರ ಸುಮ್ಮನ ಕೊಡಿಸಿದ ಬಳಿಯ ನೀನು ತೊಟಗೋ ಬರ್ತಡೆ ದಿವಸ ಕೊಡಿಸಿದ ಸೀರೆ ಬಾಗಲ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಗೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ ನೀ ಮುಂದ ಬಂದ್ರ